Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Grand GrandStart.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для женщин. Это костюм Снегурочки купеческий. У нас в интернет-магазине много вариантов э, снегурочек, э, как синих, так и серебристых, белых, из различной ткани. Сегодня мы рассмотрим один из вариантов. Это костюм купеческой снегурочки бархатный. Итак, вот здесь в запечатанном виде костюм в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Э, упаковка с ручкой уже идет, очень удобно таскать э, данный товар. Вот так вот выглядит сама снегурочка купеческая на картиночке. И давайте посмотрим, как она будет выглядеть в реальности. Не на картинке, а в реальности. В у нас визитка интернет-магазина Трамстарт. И смотрим снегурочку. Значит, э, в комплект у нас входит шапочка Снегурочки. Вот такая вот из искусственного бархата. И мех искусственный у нас по краям идет белоснежный такой. И вот такой ярко-синего цвета шапочка. Шапочка. И шубка. Шубка здесь вот такая вот тоже ярко-синего цвета. Шубка коротенькая. Костюм идет в одном размерчике такая коротенькая шубка, она здесь идет на липучках. Такие вот липучки. То есть вы можете застегивать, смотрите, вот сюда вот застегивается вот так вот а, на половинку липучка от шубки и дальше у нас вот такие вот блестки идут пришиты а, застежечка уже вместе с такими блестящими беленькими пуговичками на подкладочке такая вот подкладка смотрите здесь она такая двойная фатин и такой тоненький атлас синего цвета Здесь у нас аппликация идет серебристого цвета, аппликация блестит. А, к данному костюму также очень хорошо подходит, есть купеческий Дед Мороз, он будет абсолютно с такой же аппликацией, что очень хорошо смотрится вместе, а, ну, если Снегурочка Дед Мороз выступает вместе, как бы. Рукавчики идут у нас на липучке тоже, то есть вы можете регулировать Липучка длинная, большая, что очень удобно. На рукавах у нас также идет аппликация. Бархат искусственный, но он такой довольно мягкий и плотный. Здесь у нас воротник стойка. Вот так вот это выглядит. Ну, можно его и так носить, и вот стоечкой. Уже как вам удобнее. Сзади у нас шубка выглядит вот так. По низу идет также меховая